एक सवाल कि स्टूडेंट ने पूछा है कि सर क्या टू और बाई करके आता है जब टैली में तो वो सिंगल एंट्री मोड मोड होता है क्या तो देखिए टू ऑब्लिक बाई करके जो आता है टू और बाई करके लिख के आता है जब भी आप एंट्री पास करते हैं तो लाइक ये देखिए यहां पर ये देखिए ये आ रहा है ना तो अगर आप टू में इसको डाल देंगे और फिर जैसे लाइक इस तरीके से ठीक है ये नीचे बाई आ रहा है तो ये टू और बाई जब लिख करके आता है तो क्या ये सिंगल एंट्री मोड होती है या नहीं होती और इसे एक्टिवेट कैसे करेंगे एक्टिवेट करने का क्या तरीका होगा तो चलिए आइए इसी को जानेंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें बाउचर में चलना है और यहां से F12 बटन प्रेस करना है देखिए F12 बटन प्रेस कर लिया हमने तो यहां पर दिखेगा आपको use debit credit instead of to oblique by during voucher entry तो इसको पहले आप ऑफ कर दीजिएगा ये ऑफ नहीं करेंगे तो ये शो नहीं होगा ठीक है तो यहां से मैंने ऑफ कर दिया इसको नो रखा है देख लीजिए एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं ये नो रखा है मैंने ठीक है एन प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये नो हो जाएगा और फिर कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिएगा ये एक्सेप्ट हो जाएगा दूसरा क्या करना है दूसरा आपको आ जाना है डबल एंट्री मोड में ये सिंगल एंट्री मोड नहीं होता ये डबल एंट्री मोड होता है याद रखिएगा टू और बाई जब आता है तो ये होता है डबल एंट्री मोड क्या होता है डबल एंट्री मोड ये बात हमेशा याद रखिएगा ठीक है यहां पर मान लीजिए ये डेट है और अब यहां पर क्या करेंगे यहां पर देखिए कैपिटल अकाउंट आ रहा है तो आप सिंपली यहां कैपिटल कर दीजिए अब मान लीजिए कंपनी में सात हजार रुपया रिसीव हो रहा है तो ये सात हजार रुपया रिसीव करा दिया ठीक है कैश के रूप में ओके किसके द्वारा हो रहा है और किसको हो रहा है टू का मतलब को और बाई का मतलब द्वारा बात समझिएगा और इस तरह से आप टू और बाई के भी फॉर्म में रिसीव वाउचर में एंट्री पास कर सकते हैं या कहीं भी एंट्री पास कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी ये भी